Labi, ka es jūs satieku. Man beidzās tās recepšu zālītes, nu, tās labās, ko jūs man parasti izrakstat. Kos. Nu, labi. Tā, bet nu ātri, jā. Vai šī situācija jums liekas pazīstama? Tad uh, eh, turieties un lai, lai jums laba veselība un es ceru, ka tiksimies nākamreiz, kur mēs... Kā... Paldies, kā gan lai jums pasakos, ziniet, ar to visu jau par maz, ko es jums varu iedot. Nu, šoreiz tik Nu, jā, būtībā jūs uzskatāt, ka profesija būt ārstam nozīmē saņemt dubultu algu. Nu, vai tad to var nosaukt par otro algu? Nu, tas tie jau tikai nu, tādi latiņi. Nu, es nezinu. Vai es tiešām ar savu, saviem pieciem latiem tā ļoti izmainu viņam to finansiālo stāvokli? Tas jau tāds simbolisks. Nu, nu man tā neliekās liela nauda. Vai jūs esat kādreiz aizdomājusies par to, kas notiktu, ja jūs šīs pateicības kādā dienā vienkārši pārstāp dot savam ārstam, vai viņa attieksme pret jums mainītos? Man jau liekas, ka jā. Gribās jau tās attiecības tādas draudzīgas, sirsnīgas un, un tā, lai nu, arī otrs sajūta, ka viņš ir novērtēts. Vai esi kādreiz sniedzis savam ārstējošiem ārstam pateicības dāvanas? Jā, reizēm ir gadījies, bet tas nav regulāri. Vai brīžos, kad nē, es to darīju, es izjūtu pret sevi citādāku attieksmi? Patiesībā nē, līdz, līdz, līdz šim vienmēr ārsts ir bijis profesionāls un attieksme ir ļoti laba. Arī brīžos, kad ārsts ir bijis nelaipnis, to vairāk raksturot tieši uz nogurumu un lielo slodzi. Nevis uz to, ka es viņam neesmu izteicis materiālu paldies. Būt labās attiecībās ar savu ārstu nav nepieciešams viņu uzpirkt un dāvināt papildus pateicības dāvanas. Lai arī tas var šķist pašsaprotami un kā jauks žests, tomēr tas ir viņa darbs, ko viņš dara, un par to nebūtu jāmaksā papildus vēl. Tādēļ pievienojieties man, būt vienkārši emocionāli labās attiecībās ar savu ārstu un pateikt lielu paldies no sirds, nevis pateikt paldies ar materiālām lietām. Neriskē pazaudēt ārstu, to uzpērkot.